Фамилия, имя такие как бы специфические, не, не, не россиянин, да, ты сам? Я гражданин Российской Федерации, но не русский. А корни какие? Тюркские, уйгур я по нации, папа у меня уйгур. Угу. Родом из Республики Киргизстан. Эм, Вагнер? Да. Ты из группы Вагнера, да? да. Эм, сидел? Да. А где сидел? Э, ИК-40, город Кунгур, Пермский край. А за что? Незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, статья 228, часть 5, срок 10 лет. То есть десятку тебе дали, а то первый твой срок был? Нет. А перед этим сколько было? Ну, это уже восьмая судимость. Восьмая, да? А сколько суммарно, со скольких лет сидишь? Ну, первый раз у меня судимость была в 15 лет малолетка. Вот. Ну, там все, амнистия, по амнистии у меня предыдущие судимости все. А за что были судимости? Угоны, грабежи, разбои, кражи. А сколько суммарно сидел? Суммарно, сейчас а, скажу, короче, а, ну, лет шесть. А вот эта десятка, особо крупные размеры, это что Я... за история была? перевозка наркотиков у меня. А какие? Мифедрон. В количестве трех килограммов. Это синтетика, да, а не да, Да. А, то есть ты, грубо говоря, был курьер? Да, перевозчик. Да, все Сколько это. платили за это? За каждый килограмм тысячу долларов перевезенный. Из Москвы, ну, мой регион. Ура. Часто это происходило? Когда раз в месяц, когда раз в неделю. Ну это легкие деньги, правда? Да. Это, это как бы, чтобы понять, да, это какой-то картель был или что? Нет, я в одиночку, можно сказать, работал. Просто нашел работодателя, который давал мне разовые поездки. Но продавал ты сам или Нет, я ты ничего просто не курьером продавал, был, да? да, я просто мне надо было забрать, э, привезти и также спрятать и указать угу. место. А сколько сидел уже? Вот дали десятку, сколько отбывал? Год. Только оставалось 9, да? Да, оставалось 9 лет. Как все произошло? Вот э, Пригожин приезжал или представители? Какие-то, какой-то представитель, который не представился даже. Вот. Помню, что высокого роста был в черном полупальто. Вот. И очень быстро нас, нас собрали в э, столовой, там около 250-300 человек. Ну, хотя в колонии тысяч человек находилось на тот момент. Он объяснил, я, говорит, э, представитель э, ЧВК угу. Вагнер, угу. предлагаю вам пойти на контракт, угу. который будет длиться 180 дней, оплата 180, а, 194 тысячи в месяц. Вот. По истечении контракта будет выплачена полностью сумма, а, и вы будете полностью помилованы. Все ваши хвосты криминальные забудутся навсегда. Вот. Э, после этого, кто согласился, там осталось уже примерно человек 90 нас. Мы пошли, нас собрали в клубе, а тут же в этом же здании у нас находился опер отдел, и мы проходили через два кабинета, было две очереди. А, кто-то отсеивался по статейно, там, а, по здоровью, и осталось нас на отправку 53 человека. Это было 30 а, декабря 2022 года. И в течение двух недель мы подписывали разные документы, нам давали там разные анкеты заполнять. Ну, в основном о составе своей семьи, а, кому я там доверю свои денежные средства, а, кого следует оповестить в случае моего ранения или смерти. Вот, ну, такие формальности, грубо говоря. Вот. Э. И получается, в ночь с 13 на 14 нас собрали, 17 на 14 месяц какой? И января угу. 2023 года угу. уже. Получается, вот, ну, две угу. недели как прошло. А, погрузили в автозаки, а, отвезли на аэродром «Сокол». Это военный аэродром а, города Перми. Вот, и погрузили нас на транспортный самолет Ил-76 а далее, через два с половиной часа мы приземлились в аэропорту Миллерово Ростовской uh-huh. области. Uh-huh. У нас были изъяты все вещи, uh-huh. которые были на нас, и нам дали уже полностью обмундирование, а кроме вооружения, бронежилетов и шлемов. Вот у нас комплект зимней, комплект летней одежды, там э, всякие аксессуары там, в виде часов, очков, фонариков, вот, рюкзак, там, а, спальный мешок, там, каремат, поджопник. Вот. И погрузили нас на гражданские автобусы, и на них мы уже примерно в 21.30 э, пересекли границу э, Ростовской области с Луганской Народной Республикой. Вот. Приехали куда-то под Луганск нас привезли. А, было темно, как бы там, ну, там то ли лагерь, то ли санаторий был детский, вот. И там мы пробыли ровно сутки, где нас уже вооружили, вот. Но боекомплект не дали еще, вооружили автоматом, штык-ножом, а, разгрузками, бронежилетами и шлем, шлем дали, каски. Кому-то металлические, кому-то стеклопластиковые. Вот. И уже мы потом 15 числа, 15 января 2023 года выехали на тренировочную базу, тоже под Луганском где-то, вот. точное место нам ну, не давали, ни названия, у нас вообще э, географические названия не упоминались нигде. Угу. А вот там мы провели две недели две недели. А, были интенсивные тренировки, как дневные, так и ночные. А, вот. А, кормили достаточно хорошо, как бы, ну, относились тоже, как бы, неплохо. Вот. Но давали понять, что многие не выживут. Прям сразу. Как давали понять? А рассказами, опытом делились своим инструктора, говорили, что ну, погибших очень много. Но упирали на то, что погибшие а, не из-за того, что там а, силы ЗСУ-ВСУ, а, какие-то специалисты, а именно то, что плохо обучение проходят ребята – а, недисциплинированы, и из-за этого, из разгильдяйства, большие потери. А не из-за того, что там вооружение хорошее или войска ВСУ хорошо обучены. Нет, говорили наоборот, то, что они не хотят э, в прямую конфронтацию вступать. И все, так что не бойтесь, идите, штурмуйте. Вот так вот нас научили. Ну, вот. Через две недели, первого числа, я попал на передовую. Где? А, ехали через Попасное, а, там мы получили боекомплект полный. А, Кому-то дали пулеметы, гранатометы. Лично я получил э, четыре магазина и четыре гранаты. Ну, то есть 120 патронов. Ага. Вот. И после этого нас уже опять а, мы вооружились, а, все рас... определили весь боекомплект э, и необходимые вещи, которые надо было взять. Э, э, большие рюкзаки оставили в Попасном. И с маленьким рюкзаком уже, с этим, со штурмовым, а, выдвинулись в сторону Бахмута. Вот. На линии фронта мы прибыли, окопались и пробыли там сутки до указания командира, который нас отправил, э, нас собрали и отправили уже на штурм. Вот. Задачу нам объяснили так. Там, первый взвод берет окоп а, перед поселком, а второй взвод а, берет сам поселок непосредственно, там первые две улицы, две линии домов. А третий взвод э, резервный э, после занятия позиций э, подтягивается и помогает удерживать этот поселок. Ну, изначально мы встретили ожесточенное сопротивление. Вот. я понял, то, что ну, лезть туда на рожон – это вообще как бы, идея не самая лучшая была. Начал помогать ребят оттаскивать в безопасное место. Около шести или семи человек я оттащил. Вот. Засветло, пока было темно еще. Я их до рассвета оттаскивал. Вот. А потом уже, когда стало светло, это стало невозможным, так как э, ну, обстрел уже начался. Как бы, вот. Нам дали отпор, опять же, хороший в виде артиллерии, минометного огня. Вот нас очень мало поддерживали. Можно сказать, не поддерживали первые там часы боя. Не поддерживали, что значит, артиллерии, да? Не артиллерия, не минометы, да, угу. ничто не работало. То есть вот только, только сака были, да? Да, только автоматы Калашникова, там, пулеметы, гранатометы. Вот. Пулеметы, гранатометы там очень быстро расходовали, потому что ну, народ был низкоквалифицирован для этого. То есть там кто-то один, кто-то два раза стрелял с данного вида оружия. Вот. Подготовленных людей вообще мало было. Но, можно сказать, они отсутствовали. Вот. И осталось у нас только автомат Калашникова вот. Э, против людей, которые сидят в укреплениях, а хорошо подготовленных, людей, которые сами хорошо подготовлены. Плюс, ну, мотивация у людей. А, и вот тогда я понял и увидел, что люди за свою родину бьются. По-настоящему. Э, ну, это, это, это все было война. лабуда, что вам рассказывали, что типа плохо подготовленного ВСУ, да? Да, это вообще, ну, обман был чистой воды. Вот. Они стреляют, стреляют очень хорошо, и со всех видов оружия хорошо стреляют, и точно стреляют. Потому что из 93 человек у нас в первые часы боя выбыло 60 в основном двухсотые. То есть у нас осталось там 30 человек с небольшим. Как плен взяли? Когда? Mm. Три дня пытались штурмовать. Ну, я откатился. Вот. И на третий день э, пришел за трехсотыми, опять же, в этот поселок, потому что там очень много было в доме. Нас вызвали по рации. Э, я сидел в окопе в это время. Говорит, приходите, нас забирать трехсотых, иначе все плохо будет, нас окружат и уничтожат, скорее всего. А я только пришел в этот дом, и реально ну, по нам началась такая интенсивная стрельба. Ну, я... Мне очень страшно, потому что ну, у меня опыт, во-первых, отсутствует <sniffs> боевых действий. Было очень страшно. Я не знал, что делать, я потерялся, просто ну, сел и сидел. Закрылся бронежилетами там, какие-то были свободны. И просто сидел и ждал. Потом нас окружили все-таки, в конце концов. А подожгли дом, выкурили. Вот. А, ну отнеслись гуманно, а, как бы. Меня взяли в плен. Вот. И там еще был 300 один. Его тоже взяли в плен, ему оказали помощь медицинскую. Вот. Это когда? В феврале, да? Да, это было 4 февраля, уже под утро, где-то вот около 4-5 утра. Э, смотри, э, я вижу браслет, а можешь показать на камеру? Я, это конечно. белый, это гепатит. Гепатит, и, а и... красный это ВИЧ. Вот смотри, ты сказал, когда был в колонии, что, ты, э, что там отсеяли больных. Да. Ну смотри, ты, ты же больной, да? Ну, то есть, да, это кровь, это война и так далее, и все равно вас берут. А каких больных отсеяли? А больных отсеяли, которых с опорно-двигателем аппаратом угу. проблемы. Это там вообще уже, да? Да, которые там хромые, которые отжаться не могут, там, у которых там, угу. рука там атрофирована, вот таких вот уже. Гепатит в лагере подцепил, да? Нет, на воле. На воле, да? На воле. Как? Соупотребительницей употребляла, она не сказала, что болеет ВИЧом и гепатитом. Вот я одновременно заболел 10 лет назад. Уже 10 лет болеешь, да? Да, уже 10 лет болею. <coughs> Принимал наркотики, да? Да, я принимал. Это но... как бы общий этот был игла, да? Да, через один, один инструмент заразился. А употребляешь еще? Нет, я прошел курс реабилитации и не употребляю уже два с половиной года. Это за полтора года до того, как меня посадили, я уже бросил. Вот. Что с Бахмутом? Бахмут я сам не видел, только поселок видел и слышал, но опять же не доверяю этой информации, как бы, что он в окружении взят почти полностью. Там, что его... по Вагнерами? Ну да, всеми. И Министерством обороны, и Вагнерами там. Все. Но разрушено все там, да? Там, говорят, все разрушено, да, но я не видел. Семья есть? Да. Мама, папа. Говорил с ними перед тем, как идти? Да. С мамой разговаривал. Что она говорила? Ну, она сказала, говорит, это вот неразумный очень твой выбор. Я, говорит, против того. Говорит, сиди спокойно в тюрьме, говорит. Я, говорит, тебе смогу, чем помогу, говорит. Лучше бы ты не ходил. Почему я... решил уйти? большой срок, а потом гайки закрутили в, лагерь, в лагерях. А в плане медицины, в плане питания, в плане отоваровки, отоваривания. Прям вообще как-то очень резко это произошло. Это произошло еще до того, как я попал в лагерь. Просто, ну, опыт есть а, того, что я сидел. А, постоянное общение с людьми, которые сидят то есть я мониторил да, обстановку в лагерях, даже будучи на воле. Нет-нет, все равно интерес проявлял. И тут резко э, весной и летом 2022 года начали закручивать гайки. Вот именно в нашем Гуфсине точно знаю. Администрация, да? Да, администрация. Это хуже кушать начали давать? Хуже кушать начали давать. А, постоянные жалобы со стороны заключенных на обслуживание медперсонала, никакое вообще. И я лично, на мне как это проявилось, я получаю терапию уже много лет, одну и ту же, около пяти лет. И они меняют без моей, не уведомив меня. То есть я получаю таблетки и понимаю, что это таблетки не мои. И они не идентичные. То есть у меня как бы есть чуть-чуть опыт уже. Я к этой проблеме очень относился серьезно, как бы. Я понимаю, что терапия из другой э, линии, и она мне может не подойти. Так, как бы это эксперимент. Врачи э, из лагеря, из нашего, они не имеют э, права менять терапию. А? Вот. Плюс еще ну, много людей э, которых требуется срочная госпитализация, либо перевод на исправительную колонию лечебную, их просто задерживают в лагере, и они умирают. Раньше не было таких проблем. Раньше спокойно, но что-то у человека заболело, а его ближайшим этапом отправляют, либо везут в вольную больницу, если экстренно. Сейчас нет такого. Но После того, как прошел второй набор, я, в который я попал, первый набор у нас был в 2022 году в конце сентября или в начале ага. октября, вот в эта вилка как раз по Пермскому управлению по лагерям. Вот. А после того, как второй набор прошел, у нас резко снизились цены в магазине, а, открылось снова кафе, улучшилось питание в столовой. А, перестали там хлеб мерить сантиметром, грубо говоря, там, все там, сколько хочешь хлеба бери, хочешь два раза с тарелкой подходи, покушать. А кто записался в Вагнера, вообще там, у нас в магазин посещение свободное стало, ну, там раньше ну, как бы раз в две недели, так-то по расписанию, ну, уже все привыкли к этому. А тут хоть каждый день ходи и отоваривайся без ограничений. А так 7800 в месяц. Ну, 7800 рублей. Вот. А это, это только агнорам, да? Позволяли? Или всем? Нет, в агнорам. Только Вагнерам? Да. Нам позволили как бы... А, а вот э, ты думаешь, что э, как бы имеется какая-то связь между тем, что людей просто толкают, чтобы они шли, шли в ЧВК, и поэтому закручивают гайки администрации? Э, да, но делает как бы все очень скрыто, а, потому что когда вопросы начинают э, задавать в открытую администрации про специальную военную операцию вообще, а что у нас, мы вообще ничего не знаем. У нас есть, говорит, лагерь и все, и вы. А все, что вокруг происходит, мы ничего не знаем. ЧВК «Вагнер» что такое, мы первый раз слышим, мы вообще не кто к нам приезжал? Не, к нам никто не приезжал, ребята. Это вы что? Такого не было. Когда... Но Вот. Но контракт какой-то подписывается? Конечно. Конечно. Ну, то есть... Администрация присутствует, администрация провожает нас, дает нам напутствие. Лично нас провожал начальник колонии. Нашей. Но если как, когда заходит разговор, то они все на морозе, правильно? Да, они вообще э, игнорируют эти вопросы. Э, ты кто? Мужик, да? Нет, я должностной, красный. Ты красный, да? Да. Объясни, потому что многие не знают, что это такое. Ну, я работал на должности, был завхозом, как бы, вот. Это считается, как бы, ну, для некоторых зазорным. То, что, ну, якобы я сотрудничаю с администрацией. Это да. по-другому, по- по-другому это еще называют козел, правильно? Да, козел называют, да. Но у нас э, есть рас, э, как бы разграничения есть те, кто там реально ходит там, в оперу отдел, оттуда не вылазит. Угу. А есть кто просто, да, стоит на должности, исполняет свои обязанности должностные. Смотри, вот я почему это спрашиваю. Ты да. говоришь администрация, я где-то читал... Э- что вот этот весь набор э, Вагнера идет, я уже не помню, где я это читал, что это идет как бы с одобрения, благословения воров в законе. То есть они как бы поощряют эту всю тему. Слышал что-то об этом? Я слышал наоборот. Наоборот, да? Да. У нас, ну, в лагере вот, э, люди отрицательной направленности, черные, да, грубо говоря, ну, ну которые, да, блатные, там, а мужики, которые угу. как бы это поддерживают, их наоборот отговаривали. Вот именно блатные их отговаривали от, от, от этого, то, чтобы не, не идти. Вот. По какой причине или что, я не знаю, я не, ну, те бараки я не ходил. Угу. Вот, но ребята, которые записались, некоторые, они впоследствии отказались от... А, от то есть черные, да, отказались? Да. Ну вот. А по какой причине или что? Ему говорит, у нас, говорит, это старшие там отговорили, ну, которые рулят. Вот и все. Представители вообще типа Вагнерова, они задвигают какую-то какую идеологию? Или чисто они вот предлагают там снятие судимости, выход быстро и так далее? Или какая-то идеология присутствует? Идеология вот? при вербовке отсутствует вообще. Вообще, да? Да. Вот чисто такой change, да? Меняем это на это, да? Да. А вот э, у тебя представление, да, какое о, о войне, да, потому что это война. Изначально у меня представление было, да, сложенное там из разговоров бытовых а со своими там соотечественниками, грубо угу. говоря. Из СМИ, да, оно последний год я СМИ только мог э, про российские, грубо говоря. Ну, федеральные российские, каналы. Да, федеральные каналы, там э, РНТВ, первый, второй канал, а. там, НТВ смотреть, да, у меня не было доступа к интернету, тем более там к свободному интернету. И у меня сложилось мнение, что, да, ну, пропаганда идет такая, что здесь а, националисты, нацисты со всех стран, причем не, не именно украинцы, да, не, не украинской национальности, а, пришли и насаждают здесь вот это там вплоть до ЛГБТ, вот этого пропаганды, а, развращают народ местный. А, и нам якобы надо освобождать украинский народ. Вот у нас пропаганда какая. От чего? От националистов, от нацистов, которые там прибыли из других стран, там поляки, немцы, англичане, вот это вот все. Якобы 80% э, э, на фронте находятся наемников из западных стран, из африканских, там, из ближневосточных, там, таких как Сирия, Ливия. Ну, вот ты с улыбкой это сейчас говоришь. Да, да, я как бы, ну, посмотрел, я, ну, когда меня там в плен особенно взяли, а, все ребята, украинцы, э, истинные патриоты, которые воюют за свою родину. Не за деньги, не, за, не за помилование, нести. Ты можешь сказать, за что воюет Россия здесь? Если со стороны ребят э, судить, которые воюют, если министерские, чтоб их не посадили. Если такие, как я, зайки, чтобы их освободили. А никакой никаких глубоких корней там а патриотизма там или чего-то нету, они отсутствуют. А там, вот эти лозунги о спасении тоже, ну, по большому счету, да, а, вот это обманная, да, информация, да, это, ну, это все равно в первые, в первые же дни она вскрывается, когда пересекаешь границу. Это все лабуда, да? Что это все пропаганда, да, и э, вранье, и ложь. А я даже вступал э, уже после того, как э, ну, меня в плен взяли, да, там, с сокамерниками, со своими в полемику, в такую, дебаты. У нас прям такие были жесткие. И я говорю, ну, Россия на данный момент – это страна-агрессор. Почему? Там же там референдумы проводили, там добровольно, там Запорожье, там Херсон, там ДНР, ЛНР, они же это в Россию, в состав России вышли. Я говорю, хорошо, я говорю, «А давайте Чечню вспомним, когда они тоже референдумом отошли от состава России. Две кампании провела Россия. Чечня осталась. Как вы представьте, Татарстан, Башкирия сейчас тоже захотят а, отделиться. Захотят с Казахстаном быть. Они же им ближе. Россия даст, говорю? Нет. А почему Украина должна дать, отдавать свои территории? Исконно, а, исторически сложилось. Они а никогда российскими не Ни при советской власти, ни при Николае II. Ну, я историю чуть-чуть изучал. Какое образование? Оконченное высшее. Два курса геология, физика. Какой университет? Пермский государственный университет. Классический. Ну вот люди спорят, не понимают, почему. А. Как бы не стыдно было за свою страну родную, там, ну, я могу сказать, что это в данном конфликте она страна-агрессор. А зачем нужна Украина? Скажу так, а, очень много внутренних проблем. И чтобы отвлечь основную массу населения, проблемы делают, переносятся на внешние рубежи. А на самом деле это э, самый главный враг он внутри сидит. Не конкретно какой-то человек, а это тут много очень моментов. Низкий уровень образования людей, непонимание всей ситуации. А картинку видят однобоко, то есть как только показывают. Э, нежелание увидеть суть проблемы самой. Смотри, ну, в принципе, много вещей говоришь, то, как думают украинцы в России, да? Не боишься за то, что сказал? Почему? Так многие думают. Вот особенно кто здесь, так многие думают. Вот теоретически, да, вот тебя обменяют, теоретически обменяют, а контракт достается. Да. Что думаешь будет? Ну, скорее всего, меня поставят где-нибудь на какой-нибудь склад работать или что, ну, на передовую уже. Отказываешься? Ну, готов возвратиться на лагерь? Да. Не пойдешь другой раз. Даже если добавят строк. Это же Россия. Я знаю. Ну, срок, наверное, вряд ли добавят. Просто оставят досиживать то, что... Мне достаточно. Со своим здоровьем даже этот срок вряд ли досижу. Как ну, уже. Вот. ну, убивать людей там... Как не хочу. Вот там многие показывали, да, например, кувалда да, с ужином. Боишься этого? Нет. Ну, веришь, что такое могло произойти? Да. Ну, я думаю, это в показательных целях было сделано. Чтобы другие боялись, да? Да, ну, опять же, он открытый, да, дезертир такой, в принципе. Тоже мог бы по-другому, я думаю, поступить. В его случае а он поступил тоже очень резко и недальновидно. Ну и воспользовались этим, а, сделали показательное, чтобы другим не повадно было. Смотри, ты говоришь, что многие так думают, что это отвлечение э, от внутренних проблем да. и так далее. Почему? Если многие так думают, да, у меня чисто вопрос, как у украинца, э, почему молчат? А у нас народ же всю жизнь молчит. У нас вот это арабская психология, она уже испокон веков. Я не знаю, там, это Иван Грозный, наверное, еще Сопричнин это, наверное, еще тогда привил. Татаро-монголы еще там постарались, скорее всего. Нас народ не может заявить открыто о своих правах, а он инфантильный, я бы сказал, наш народ, честно. Нет, не оскорбление, ничего. Ну это характеристика такая, ну, на мой взгляд. Потому что он не может взять ответственность за себя, за свою жизнь и постоянно перекладывает там, на политиков, на начальников, там, на мэров, на губернаторов. Кто-то всегда виноват. Там, пенсионный фонд виноват, врачи виноваты. Только не я. Я не могу ничего сделать. Все. Ну, вот смотри, вот мне просто интересно, да, вот здесь мало я общаюсь с людьми, у которых там даже какое-то минимальное высшее образование, у которых, ну, какая-то сложенная речь и так далее. Вот э, то, что сделали украинцы, да, Майдан, ты это знаешь, да? Да. Они взяли ответственность за свою судьбу? Да, конечно. Безусловно. Это не переворот был, правда? Нет. Это было... А, это именно проявление воли народа. А, демократичное, законное. Да, я видел там то, что как пытались подавить. Э, я очень удивился, как вот этим, как ОМОНовцы, его Сберкут или как они Да, Беркута были, да. Да, вот я помню, в черной форме они, их просто это... Им говорили, отойдите, отойдите, ребят, мы вас не будем трогать, если вы отойдете. Но они не отошли, им дали. Показали силу, то, что народ сильный, народ сплоченный. Хочешь что-то сказать украинцам? Да, я... У меня очень сильно поменялось а, это мнение об украинском народе. А, у меня крайне чувство уважения, восхищения этим народом. Если э, россияне бы были чуточку похожи на украинцев, это вот как пример, я думаю, вот украинцы, только украинцы, э, с кого мы можем пример взять, то мы бы намного лучше жили. Как внутри, так и вокруг соседями. мы бы решали свои проблемы, дружили бы с соседями, а не воевали. Вот чему стоит поучиться. Россиянам что-то хочешь сказать? Россиянам, да, хочу сказать. Во-первых, я надеюсь, что война закончится в скором времени, что Россия осознает свои ошибки, и сделает какие-то шаги к примирению, активные шаги. Не войну имею в виду, а именно мирным путем, человеческим, без оружия, без всяких там, интриг, скандалов, фейков. Сядет, честно поговорит, как с представителями украинской, политики, да, элиты, так и с международным сообществом. Ну, потому что это, я думаю, заведет да, э, продолжение войны заведет это к экономическому кризису, к социальному. Случится что-то непоправимое в нашей стране, в России. Последнее. Все. Путину что-то хочешь сказать? Владимир Владимирович, э, вы, конечно, очень э, политик э, известный, очень громкий, влиятельный. Но я думаю, война с Украиной – это большая ошибка. Самая большая. Можно было бы избежать этого избежать человеческих жертв, в первую очередь. И с одной, и с другой стороны. Можно было бы остаться добрыми соседями. Не лезть э, в Украину со своими там, пожеланиями о русском языке, о направленности политической, Украина смотрит все в Европу, сильнее и сильнее, и отстраняется от России. Ну, это выбор Украины. Она самостоятельная, независимая страна. Не надо лезть сюда. Посылать пацанов умирать тоже не надо. Рубежи есть, четко очерчены, есть границы. Не надо их пересекать. フッ。